Perfecto. Venga. Estamos en la media pasando, ¿vale? Pero la primera opción siempre veo, mm. por aquí si quieres ver, es pasar deslizando la, la rodilla. Voy a intentar pasar, ¿vale? ¿Cómo? Puedo dos formas de dominar. La solapa. La, la, la idea es planchar al tío, ¿vale? Poner su espalda totalmente contra el tatán. Luego coger, hay gente que coge solapa, pero la solapa tiene mucho recorrido, ¿eh? está como suelta. Yo prefiero siempre coger de, de la costura del sobaco. La costura del sobaco está súper ajustada, a ver, no se mueve. El sobaco se mueve, esto no se mueve, ¿vale? Aquí plancho. Domino la parte de atrás del brazo, ¿vale? Y estiro. Mete presión, lo plancho e intento pasar. Pero ¿qué pasa? Que él tiene muy bien puesta la rodilla. ¿Vale? Entonces no voy a poder deslizar. Pues lo que vamos a hacer es cambiar. Este dominio sigue y cambio el dominio de la mano y lo, lo coloco, mira, debajo de la rodilla de ¿eh? debajo de la rodilla. Fuerte. Esto va a empujar para arriba. Cada vez que doy un paso, y lo doblo. ¿Ves? Ya totalmente recto, ya no tiene igual. Si lo consigo poner recto, si te fijas, el codo ya está entre mi rodilla y la suya. ¿Vale? Y hago un poquito de espacio. Y aquí, cojo trapo, paso y coloco. ¿Vale? El codo. Cambiamos las manos. Esto es importante, ¿vale? Porque si dejamos de dominar un momento, el tío se va. Entonces voy a matar esta pierna con la pierna, ¿vale? Ya puedo soltar, un poquito, rápido, ¿eh? Domino la otra solapa y esta mano va a la espinilla, ¿ves? Cojo, trapo, siempre, ¿vale? Esta mano igual, plancho contra el suelo. Esta empuja para abajo y ahora meto rodilla como si fuera rodilla la barriga normal, ¿vale? Empujo y saco la pierna para arriba, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Si él se queda aquí, lacio, entonces estabilizo y paso. Si él se pone un poco duro y me mete la rodilla, mete la rodilla, toma, y yo Si se pone, voy. Vale, vale. esto, si queda poco para la lucha, voy ganando, pues aquí mato mucho. La pelea, ¿vale? Ya he pasado, aquí me quedo un rato, haciendo como que finalizo, <laughs> ¿vale? cansándolo, eso depende, ¿vale? vale. Yo pasar, pero si él te da la opción, siempre le entras, ¿vale? ¿Otra vez? Voy a pasar, cojo el sobaco debajo de la manga, cruzo, saco la rodilla, no me va a lanzar, ¿vale? Ahí, cancha contra el suelo, el sobaco. Cambio, debajo de la rodilla. Doy el paso, lo pongo derecho. Si él me mete aquí la mano, me da exactamente igual coge o el grima, tomas, me da igual, ¿vale? Ahora, para cambiar esta mano, mato con la pierna, junto las rodillas fuerte, ¿vale? Cambio solapa, da igual que coge, da igual, ¿vale? Yo estoy súper alto. Voy a dominar abajo, cruzo rodillas, plancho contra el suelo, me apoyo en esta rodilla, saco la pierna. Si él me deja pasar, si no, él pues le ¿vale? Vale. Ok.